Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este show. El día de hoy vamos a poner a prueba globos o bombas, como le llaman en su país, y vamos a verificar qué tan resistentes son y qué tan durables son. Para lo cual vamos a poner 8 globos en el piso, encima de eso una mesa, y encima de todo esto me voy a parar yo. Y vamos a verificar si los globos son capaces de resistir mi peso durante algunos minutos. Bueno, aquí vamos. Corre video aquí vamos a probar. Como pueden ver voy a intentar distribuir mi peso lo más que pueda. Ah. Y como pueden ver, funcionó perfectamente. Ahora voy a intentar saltar. como pueden ver resiste mis 73 kilos de peso. Ahora me voy a bajar con mucho cuidado. Ah, logré. Ahora probemos con uno solo. como pueden ver no funciona, vamos a intentarlo de nuevo. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver más videos interesantes, visita mi canal. Si quieres recibir nuevos y mejores videos, por favor suscríbete a mi canal. Por favor deja un comentario debajo del video, debajo de la descripción, y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras. Yo soy Rafa Gagui 2013 y espero que tú tengas un excelente día.